bet äck allar helgar kinder, mäde och minne mohu hemdallar. Vill du att ekvalfader vill förtälja, forn spjall fira thou ich främst um man. man jotna, ar umburna, ta ich furdum mik fedda hovdu, nio man ik hema, nio in with your. mjörtuð meran fyrir múld neðan. Arvas alda þar eis umur byggðu og þess að sandrni, særni, svalar unnar, jörð fansk ävani upphemmen gapwas gynnunga en grässkärge. Öður búrsunir bjóðum um uppðu, þeir eis miðgarð merans kúpu, sól skensunnan á salarstena, Þá að grunn grún grænum löki. Súl varp sunnan sinni manna, hendi inni heri um himminjúður. Súl þarna vissi hvar hún saði arti, stjörnur þarna vissu hvar þær staði artu. Manni þarna vissi hvar hann megins arti. Thangenguregin all a rockstola Gin heil god och omtad gattusk Nutt och nidjum noven umgavu, Morgen het och midjan dag Undorn och aftan arum att tälja Hit to scancer a ida welli, thir is horg u kuf, ha tim brodo, avla logdo, o the smidodo, tanger skopu, uk tul gordo. Tefudu intuni, teter wuru, was tem wetterge swantur gulli, Uns trjar kumu thursa myjar, amat ger mjök ur jotun hemum. Dagen går regn, alla rakstolar Gin hel god och om det gattusk sker skulle du dvärga drottins skeppja ur brimisbladi och ur blamlegium. Tar motsugner mest om orden dvärga allra, endurin annar. Ser manlekun morgum gordo dvärgar ur jordo som durin sagdi. Ni och nidi, nordri och södri, austri och westri, althjofr, dwalin, bivor, bavor, Bambur, nori, an och anar, Ai, mjödvetner. Vägri och Gandalf, Windalf, Thrain, Thekr och Thorin, Tror, Witr och Litr, När och Nurav, nu hävig Duerga, Regin och Ravsvedr, rätt om talva. Fili, kili, fundin, nali, hefti, weli, hannar, xwijur, frarn, hunburi, fragr u kloni, orwangr, jari, ekin skaldi. Mal is dwerga in Dwalin sliri, luna kindum till luvar stilja. Thir is sutu frara salar steni, orwang Sjot till jaru alla. Thar was draufner, Ugdúlkþrasir, har, hákspúri, hlevangr, glúi, skirfir, virfir, skavidr, æ. Alf og yngvi, ekinskjaldi, fjallar og frusti, finnur og ginnar, þattimun uppi meðan old lífir, langnið jætta lúvar safað. Uns þrýr komu úr því líði, Oflgir og astgir ensir at husi Fundu a landi litt megandi Ask og emlu orlu glausa Ond þáni attu, úð þáni hóðu, lani letti ni litu góða. Ond gaf úðin, úð gaf hennir, la gaf lúður og litu góða. as quid extanda heter ugdrasil har badmr ocean huita ore thadan kuma dogwar thers in dala falla stendr e ur gren urdar brunne thadan kuma myar marks huitandi trear urthim se es und tulli stendr Urth hetu Eina adra werdan di skaru askire skuld en afrezio ther log logdu ther liefkuru al da bornum orlupsegia Tat man hun fulqueg, fyrst in heime, es gulweg og um studdu, og in hol hars hana brendu, tris war brendu, tris war burna, oft unsjalda, tho hun in lever. hana hetu var til husakum, volu velspa, vittu, Mætti hún ganda, seð hún kunni, seð hún leikin, eðast hún angan illrar brúðar. Það gengur eginn olðan rokkstúla, ginn heil góð og um það gettus, hvert skyldu einsir afræðgjalda, eða skyldu góðin olð gildi eiga. Flög þið úðinn og ín fólk um skátt. that was in full quig in hemi Brutin was Burdweger Burger Ansa knat to one ir spa Purna Thangengu regin all a rockstula Gin heil guthukum thad gettus Querir hevdi loft alt lewi blandit Eda et jotuns uth Thor en þar var strungen modig, han sjaldan sitres han slikt um fregen. Angengusk edar, urd og særi, mal og meginleikis að meðal fóru.